メモタ ボディメイクプラスワンってお店なんだパーソナルトレーニングのお店なんだよよかったらボディメイクプラスワンで検索してみてね場所は大阪市の西区だよダイエットしたい方は ち頑張るぞまさかスーパービバダに会えるとはな食べてたぞってうこれピーンピーンよっこいしょうちのじゃあ上のやつを持とう上持ってくーと引くんだこれをさあグッとねグッともうもっと手に力を入れてグッと使うのねグッて違う違う下に下に下

下げるんでね。今、うわ逃げる Tchauzinho!

僕のお腹へこんだよねスーパーメモテンすごいよねキャプテンはボディメイクプラスワンでいつもパーソナルトレーニングやってるんだよトレーニングダイエットしたい方は検索してみてね最後に僕の